you're alive. Yes. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Привет всем, народ. Мы продолжаем играть в Life is Strange. И Макс нас перебывает. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Да. А, в прошлой серии мы вернулись к прошлой реальности, то есть настоящей реальности. И теперь у нас новое задание. Исследовать улики все, что мы нашли. Предлагаю сразу поставить вам лайк э, под этим видео. И те, кто до сих пор не подписан, подписаться. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. and see whatever hidden shit he's got in his messages. Three beats Step Douche until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... <sighs> Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. <sighs> Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Да, договорились. I Пошли. can't abuse this level of my rewind power. It's way... так. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Кстати, я только сейчас понял, что на ней видно отражение Макс. Ммм, да. Ладно, пошли. Oh, no. Ух ты! That poor little bird has been trapped in here. Птичечка. Это ты? Это ты, хорошая моя где же мы тебя видели, да? <laughs> А, вот он, свет. Опять забыл. А, птица. Давай, кш, кш, кш, кш. Так, и чё, чё, давай дальше. Чё, в смысле? Ну, давай еще гонись. Вали. Ой! Oh, Ой! Ой-ой-ой бедная птичка. Блин, мы ее так ушатали сейчас просто. Да. Все, и вроде она сама сейчас должна, да, вылететь? Нет. Давай. Be free. Лети. Все. Вот так-то лучше. It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? А почему ты думаешь, что завтра? А, забыл, мы, кажется, видели же, что там, типа, пятница и все такое. Да, все, уходим. Так, спуститься. Немного подбешивает, что А и остальные буквы от Xbox геймпада, но ну ладно. Оу, оу, оу, оу. Дэвид. Зачем you won ты? this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. М, Хорошо. Нет, его, конечно, тоже можно понять, что Он заботится как может о семье, но... Блин, нет. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Уоррен нам пришла. пришлял сообщение. Так, так, так, так, так, так. Эм, где мы, где мы читали? Вот. Все попкорн, билеты проданы, я таки раздобыл нам билеты, и мне пришлось избавить парочку хулиганов, долбанные задроты. Так, это было. А вот 4 с минусом, блядь. Мне поставили 4 с минусом за контрольную по химии. Как так вышло? Не знаю. А ты что скажешь? А, Уоррен обиженный. 4 с минусом. Это еще западло хотела бы я тебе помочь, думаю, тебя ослепила наука. В данном случае да. Мои предки обосрутся. Эй, hey, Макс, твоя подружка Хлоя написала мне, что ты ее отшила. Серьезно? Хлоя вправду написала тебе? Ну, ее номера у меня не было. Господи. Не хотел тебя смущать. Уже поздно. Она вроде крутая. Она крутая задротка. Как и я. Нет, ты другой хорошем смысле слова. Но мы все равно пойдем обезьянничать. Конечно. И грязные людишки не в силах этому помешать. Пойдем обезьянничать, не человек. Я посмотрю на твое поведение. Тогда нам не о чем беспокоиться. Мне пора покинуть виртуальный мир. Хреново. И правда, что спишемся. По Попозже спишемся, извиняюсь. А, также еще сообщение. Офигеть, сколько. От папы. А... Со скрытого номера. Да, это не прикольно. Мне тоже... А, вот. Скоро она закончится, я потом перезвоню. Люблю вас, да. Ничего нового. Кортни, эй, подружка, приходи в мою комнату, как будет время, и дам тебе модную косметику. Спасибо, Кортни, сейчас я завален домашками, но а позже обязательно зайду к тебе. Спасибо за предложение. Мама, э, возвращаюсь за учебниками, созвонимся. Максимум обнимашек. Кейт, а, да-да-да. Ма... Максимум обнимашек. Где-то я это уже читал. А... Так. Сумки ли? Привет, Джастин занят? Макс, Вакс, ужасно занят. А ты что-то хот... ты что-то хотела? Ты знаешь Фрэнка Бауэрс? Наркота? И все? Спроси Нейтана, я думаю, он его знает. Хорошо, я так и сделаю. Спасибо, Джастин. За что? Эм, за инфу. А, Джульет, ты начала расследование без меня? Мне так скучно, до встречи. Спасибо. Ладно, но тебе не удастся скрыть что-то от первоклассного репортера Джульет Уотсон. Привет. Привет. Хлоя, целашки-обнимашки. Это же не смайлик. Эм, не совсем понимаю эту беседу. Так, я, кстати, буквально пару дней на... Вру. Вчера узнал прикол про кота Шри... Шрёдингера. Шрёдингер это физик. Да, физик. И он пост... И его теория была о свободных частицах. И, собственно, заключалась она в том, что частицы находятся везде, ровно до того момента, пока мы их не обнаружим в том или ином месте. И он поставил опыт. Поставил туда э, в запаянный ящик. Поставил. Ну, посадил кота. К нему положил, э, как же это правильно будет сказать, радиоактивный элемент. Вот, точно. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Положил радиоактивный элемент к нему. И, если не ошибаюсь, ну все, не открывал этот ящик. Как бы на этом все. И по его теории кот является и живым, и мертвым одновременно. Ведь мы не узнаем. Maybe there's some new clues around. Ведь мы не узнаем, пока не откроем коробку, жив он или мертв. И значит, что частицы, пока находятся все везде без нашего ведома, они его и убивают, и не убивают одновременно. Но как только мы открываем ящик и узнаем, что он мертв или жив, собственно, мы находим частицу, что она снаружи или внутри, и как бы, ну, как бы это правильнее будет сказать... Ну, все на этом, да. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. В дополнение к нашей недавней беседе о системе наблюдения, мисс Грант поставила в меня за известность, что ее петиция была лишь первой волной протестов. Одновременно с начала новой эры систем безопасности Блэквелла необходимо найти баланс между этой самой безопасностью и приватностью студентов. Наилучшим пожеланием, ректор Уэллс. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Я без систем наблюдения видела, что вам откажут. At least he has one weird fan. Уважаемый мистер Дэвидсон, просто хотел сказать, я считаю, что с вами поступили очень хреново. В этой академии слишком много метросексуалов, которые не уважают ни вас, ни военных. Я чувствовал себя в безопасности в своем общежитии, когда вы были главой охраны и знал, что вы меня защитите. Надеюсь, вы вернетесь в Блэквелл и обеспечите нам надлежную охрану ночью. Мне страшно находиться в этой школе. Wish I had surveillance footage of that conversation. Хочу извиниться за излишнее эмоциональное поведение вчера в кабинете. Я был огорчен тем, что меня уволили из Блэквелла все без какого-либо надлежащего расследования всех фактов, обосновывая лишь на обвинений, не внушающих доверие студентов. Про Макс. Академия Блэквелл больна раком, и без меня эта опухоль будет лишь увеличиваться. С уважением, Мэтсен Д. Да. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Pan Estates? Pan Estates это торговый центр? Ну просто как-то да. Так. О, еще что-то. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Джойс, ты же знаешь, у меня не очень получается выражать свои мысли или же объяснять некоторые свои поступки. Я лишь знаю, что никто меня не понимает так, как ты. Я бы никогда не причинил тебе ни... вреда, ни... вред ни тебе, ни Хлое. Моей целью всегда лишь была забота о своей семье. Да, я переборщил с установкой камер наблюдений со всеми этими подозрениями, о чем сейчас очень жалею и чего стыжусь. Но в Акадия Бэй творится, творятся мрачные вещи, о которых я тебе никогда не рассказывал. Ты моя жена и партнер по жизни, и у нас не должно быть друг от друга секретов. Я собирался тебе все рассказать, но мне не хватило доказательств. Вместо этого учащиеся практически соверш... учащие... учащиеся ах, учащаяся практически совершила самоубийство во время моей смены. Ты выгнала меня из моего любимого дома. А моя падчерица ненавидит меня. Пожалуйста, дай мне шанс. Он хотел сказать шанс, но, видимо, шанс уже был. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. М, Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. т- I wish Chloe could too. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Дэвид вооружен. What the hell did David do for Nathan? Мистер And Мэдден, what did his dad do for David? благодарю за помощь с Нейтаном. И это очень ценю. Я это очень ценю. С наилучшими пожеланиями Шон Прескотт. Ты бы ему счет выписал, не знаю. I wonder if David is going to the party. Party, party, party, come on and body dance. Come on and body dance. Как там было, да? <laughs> Я просто не очень помню, как там было. А, я бы хотел посмотреть, что насчет фотографии у нас. Я ничего не сделал в этом да. Ни окно, ни камни, ни гнездо, ни лапы, еще ничего, ни хвостов, ни китов, ни... Я так мало сделал. It's amazing how much drama this living room has seen. Mm. Looks like David already booked a room. Отель The Bluch. Бронь 6-3. 8. Зачем оставлять записку, что ты забронировал номер 638, no если... а... а где он? 638, если... Как бы ты же это для себя делаешь, чувак. Ты... А, у, о. Ладно. Whoa, that is a Ладно. Hey David, what you hiding? А, использовать? Все. For once, I don't have time to search for the code. I <sighs> need to find a way to break this padlock. Так, здесь должна быть... О! Вот оно гнездо! Look at the baby blue jay eggs in the nest. I, I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me. <sighs> Just One picture, please. Вот она. Фото. Ну, хоть гнездо мы нашли. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Ох, хорошо. Так, передвинуть. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Все. Так, вот мы и выполнили. Я не совсем вижу, дали мне ачивку или нет. Мне не пришло уведомление об этом. Может быть, я не в сети сейчас, но... Не суть ва... А, <gasps> топор! Не суть важно. А, это мы... Мне казалось, это топор, okay. ну ладно. I can use that crowbar to pry open the locker. Да-да-да. Мне показалось, типа, 91-91 код, но нет. Монтировка. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Макс, ты просто оторвала с двух петель сейчас этот замок. Ну давай. Все по порядку? Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Оу. Oh. О, даже этот момент. И номера ты в ЛТ... Э, ладно. Чё, я не... Э, Урей ап... Я не совсем вижу, что там написано. Эй, игра! Ты засветила Score. мне. Back to Chloe now. Игра засве... А, кстати. Засветила мне все. Так. Я, наверное, две фотки пропустил. Всего лишь. Ну ладно, две это еще, в принципе, да. Нормально. Я не гонюсь за этим. This is so my fault that Joyce kicked David out. Ну Max давай же. Caulfield, homewrecker. Давай. Yo, Chloe! А, вот. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Да. Надо быстрее. This is definitely Kate's floor. Hospitals always freak me out. I, I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I, I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I wasn't Total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. <laughs> oh yes. <laughs> I'm on it. Хлоя не зайдет? Ну ладно. В принципе, ладно. Чего ждем? Давай заходи. О, она уж сидит рисует. Прогресс. Max. Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, Listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Ты рисуй, рисуй, я посмотрю сам, пока рисунки. <laughs> Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Блин, мне ее кот нравится. Я хочу <laughs> нарисовать такого кота. Так, все. Хочу. А, книга. Good to see that Kate is still working on her book report. Мгм. Стул могу присесть. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Дорогой Кит, я всего лишь хотел пожелать тебе скорейшего выздоровления и сообщить, что вся Академия Блэквелл молится за твое возвращение. Студенты и преподаватели организовали митинг в твою честь, и, честно говоря, я никогда не видел столько поддержки в сторону студента за всю историю Академии. Я знаю, мои слова мало что значат, но я хочу, чтобы ты знала, нам не все равно, и не стесняйся спрашивать, если тебе что-то нужно. С уважением, э, ректор э, Рэй э, Уэллс. Открыт. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Лак. Джаз. О, Макс. Um, mm Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Кейт, знаю, ты меня ненавидишь, и это нормально но я всего лишь хочу снова увидеть улыбку на твоем лице. Пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Люблю и целую, Виктория. XO, если не ошибаюсь, это просто поцелуй. А, но... как бы, как бы, как бы... Нет. Хе Цветы здесь... Мне больше интересен тот рисунок, ну ладно. Присядем, подумаем. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? <sighs> Time travel is such a mindfuck. Kate, с ней it поговорить. is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk да, to me да, да, about да, да, something. да, да, да, да. Давай с ним Виктории начнем, да? I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be, uh, not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. Отчасти. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Она не уверена. в себе. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Um... I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Mm. Warren? What do you think of uh, Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. Mm, I'm going to the drive-in with him, so <laughs> we'll see. With everything that's going on, a, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Sugar. Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I think his family is totally protecting him or worse. I never say this about people, but Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going Jeez. to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our uh, mission. You don't know how much it means to see you again. I do. Да. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Да, передам. Я как раз кормил твоего кролика. Хотя мог пропустить это. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Все, пошли на него. Надеюсь, нам не придется идти через всю эту лужайку. Здесь слишком много людей, с которыми можно поговорить. Нет. Блин, походу придется. Еще из Хлои. Хлоей. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. Um, and this is my friend Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party so I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. <laughs> Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. <sighs> Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Да. Хороший план. Хороший план. Let's see if I can find out where Nathan is. Но... Ну, но ну, это все будет в следующей серии. Да. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Смотрим продолжение. Не уходим с канала никуда. Да, редко, но я выпускаю серию.